<laughs> Guardate che simpatici questi. Questi sono tipo dei cracker con l'ebi. Questi a me non piacciono. La challenge di oggi si fa seria. Riuscirà Seba a trovare della frutta a meno di un euro al 100 yen shop? Ma forse uno spicchio di limone? E no, le caramelle alla frutta non valgono per questa sfida, e nemmeno la frutta finta. Eccoci qua all'Awesome Hyakuen che questa a differenza dell'altro negozio che ho fatto vedere di Hyakuen vende praticamente solo cose da mangiare quindi abbiamo le banane a 100 yen, queste cipolle a 100 yen, due... guardate come si presentano male comunque due limoni a 100 yen, il polpelmo a 100 yen, cetrioli a 100 yen queste mele a 100 yen, no queste sono a 300 Intanto ci sono alcune cose che costano di più Queste sono delle patatine col satsumaimon E questa è la patata viola invece di Kyushu Poi qua c'è il pane Guardate, vi faccio vedere il pane più schifoso al mondo Eccolo qui, questo è un pane che fa di uno schifo È il pane con dentro la yakisoba Io non lo auguro neanche al mio peggior nemico Però a tanti giapponesi piace, soprattutto ai bambini Boh, questi sandwich che non mi sono mai azzardato a comprare Magari però con questi riuscirei a fare il sandwich a forma di orsetto del video di qualche giorno fa vi lascio il link se non ve lo siete visti poi c'è questo pollo che sembra tutto più che pollo 100 yen 60 calorie ma ti credo pesa un, un grammo il natto tutto a 100 yen eh? però tipo per esempio ci sono cose che costano di più come vi dicevo gli onigiri sono 100 però per esempio san... ah però vedete anche il riso 100 questo però tipo è 300 quindi sì la maggior parte delle cose è 100 yen alcune cose sono 300 guardate poi quanti, quanti tè che hanno tutti a 100 yen il tè giapponese però non lo batte e queste invece sono marmellate le marmellate marmellate, tantissimo te poi c'ho qua tutta la sezione dei ramen e delle varie zuppette fette ogni tanto hanno anche delle, delle, cose delle paste però qua non le vedo poi questa è per fare la nabe costa solo 100 yen è poco il sugo della nabe solo 100 yen no? poi qua ci sono le uova qua ci sono io <gasps> poi qua ci sono i vari costano pochissimo guardate tutto questo yogurt per solo 100 yen oppure tutti questi bignè per soli 100 yen costa poco no? utensili per la casa cibo per il vostro animale preferito <laughs> guardate che simpatici questi varie cose per la casa calzini mutande e poi qua c'hanno tutte le cose per farvi belle, penne, cose per la bici perché tutti vanno in giro in bici, contenitori minuscoli per liquidi, questo se volete fare calligrafia, vedete c'è un po' di tutto, colla, <laughs> guardate che simpatica la colla, porta cose, detersivi vari, bevande, poi qua c'hanno un altro po' di cose, perché qua c'hanno tutta la, la zona schifezze, queste a me non piacciono, queste sono tipo dei cracker con l'ebi, queste qua sono per Oshogatsu Kazari, praticamente queste sono degli decorazioni che si mettono nelle case per il New Year, quindi per celebrare l'anno nuovo, questo è il mushroom Melon che c'è sia il gusto di mango che normale se volete stare healthy non è proprio il negozio migliore forse di Hyakuen però se volete soddisfare il vostro desiderio di fame <laughs> guardate questi sono tipo i pezzi che avevo preso quando ho fatto il pupazzo di Natale comunque vedete un sacco di cose io comunque dicevo che tra tutta questa cosa mi comprerò questi bei calzini ovviamente 100 yen bene poi ci sono i vari tipi di caffè da qua in su sono caldi veramente caldissimi se li toccate vi bruciate e poi questi sono freschi qua invece se volete farvi il ramen comprate il ramen lì e poi volete volete già scaldarvelo qua c'è praticamente esce l'acqua calda e potete scaldarlo basta che premete qui e esce Andando ah, dovete premere il rocca e poi esce qua vedete e vedete qua ci sono altri tipi di ramen ce ne sono tantissimi di ramen bene spero che la visita a questo Hyakuen Lawson vi sia piaciuta comunque vedete in Giappone si può trovare anche frutta che costa un po' meno però vedete questo ehm, costano queste sono andate a ruba però nel senso tipo queste mele costano un euro l'una non so se è tanto poco e qua ci sono le patate che costano anche un euro per un sacchettino così anzi un po' meno di un euro 80 centesimi pago poi ci sono ravanelli e queste ninjin che sono le carote che costano sempre così Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo Yakuen Lawson e allora a domani Un PS divertente, se dal Yakuen Store volete spostarvi a prendere il bus Ecco qui la stazione con il bus è divertentissima guardate Con le sedie che la gente si è portata da casa Perché qui tra un minuto arriva il prossimo bus Perché praticamente questa è la stazione, si chiama, eh, siamo praticamente a Sugamo E è la la Rajuku delle persone anziane diciamo e quindi uno può mettersi qua e aspettare il treno così su una comodissima sedia Vabbè noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio Scrivetemi nei commenti se avete domande altre cose da dirvi Iscrivetevi, vi aspetto, ciao, un bacio